Doncs em dic Esther, Esther Bayona. Bé, doncs eh, jo el 2012 vaig quedar sense feina. Llavors, eh, quan estàs molts anys treballant i de cop i volta doncs, et trobes sense res t'enfonses una miqueta. Llavors jo coneixia ja la granja des de fa molt de temps, em vaig presentar aquí i bé, em van ajudar moltíssim, em van ajudar molt sincerament. Jo he tingut eh, treballs, bueno, això, intermitentment, no? feia substitucions, llavors jo potser doncs, estava un parell de mesos treballant i de cop i volta doncs, eh, res, em quedava a l'atur, quedava a l'atur un mes i, i aquest mes doncs, és el que aprofitava per venir aquí a la granja, informar-me de si hi havia algun taller, eh, per per poder fer alguna cosa, per no estar-me quieta. Les noies d'aquí en principi eh, són maquíssimes, m'han tratat molt bé, t'animen molt, que això és molt important. I, eh, després sí, clar, evidentment, eh, per exemple, els tallers de, de currículums, de cartes de presentació, això, doncs, bueno, clar, sempre t'ajuden a, a corregir doncs, el que tu tens, el teu model, no? l'actualitzen més que res i, i sobretot és això, mm, l'apollo, aquest moral no, que et donen. Aviam, jo a la gent que conec que, que es queda a l'atur sempre els dic que vinguin aquí a la granja, que fas informació, la formació, encara que després trobis una feina que aquella formació, que aquell curs no, no et serveixi de res. Tot el que sigui formació, tot és aprofitable. Mm, tot el que sigui aprendre, eh, obtenir coneixements, tot això és bo. Això no s'ha de deixar córrer. I a més, hem de ser conscients que tota la formació té un cost i, i podem agrair que a, almenys el, el poder actualitzar-nos mm, nosaltres físicament no l'estem pagant, sí que el pagarem en seguretat social o, o tots aquests rotllos, no? però que, que s'ha d'apreciar per aquest, per aquest camí, no? més que res, tota la formació té un cost i, i el poder venir aquí i dir vull fer, vull actualitzar-me, jo què sé, d'Excel, vull actualitzar-me, vull adquirir coneixements d'anglès, mm, si pots accedir a un curs d'aquests gratuït, que són subvencionats, doncs bueno, val la pena, jo crec que sí.